ағасы бардың жағасы бар інісі бардың тінісі бар дейді қазақ бір біріне осылай жылы сөйлеген ассалаумағалейкум иә мұсылман бауырым қал жағдайың қалай денсаулығың қалай біз неден қателесеміз абзал бауырым біз былай қателесеміз мынау қазақ бірін бірін қазір соттап жатыр ғой қазақ қазір бірін бірін ә, сөрелеп жүр бірін бірін тартып жүр бұның бәрі тәрбиенің жоқтығы тәрбие қазақ тілінде болмай қазақтың заңы жоқ қазақ тілі мемлекеттік тіл болмай қазақтың заңы жоқ жаңа өзің айтқандай мынау біздің балаларды тәрбиелеп отырған біздің ұл қыздарды оқытып отырған мұғалімдар олар орыстың тәрбиесін көрген орысша оқыған орысша білім алған иә мынау қазаққа бар ғой кредит деген нәрсені назарбаев әте әкеп жүйені қосып қойған ғой кредит дейді кредитті қазақтар ойлайды е мына кредит аламын мен аха рахат дейді тамаша ал енді қазаққа айтшы қарыз ал дейші барып ей сен анадан барып қарыз ал дейші банктан барып қарыз ал дейші қазақ оған жоламайды білет ертең ана қарызды қайтаратын мысалы назарбаев патриот бол дейді ал енді патриот дегенді өздерің ойланып көріңдерші патриот деген не нәрсе бұл патриот деген россиядан шығып жатқан патриот машинасы баяғы уазик иә соның аты патриот қазір қазақстанда назарбаев қазақтың бәрі машинаға мініп алды иә газды басып отыр назарбаев иә а оны біздің қасым жомарт тоқаев қайталап отыр назарбаев газды басып отыр ә, газды басты назарбаев ә, баяғы нұр отан аманат болып шыға келді аманат атың қандай жаманат деген міне көрдің бе ол жақсы болса сен ауыл партиясына бір атау ойланып көрші ауыл ауыл ақ жол міне ауыл ақ ә, аманат дегенше бірақ бұл жерде аманаттың қазір атын өзгерту мысалы алаш деп иә онда біздің алаштың азаматтары сияқты ә, мынау біздің өмірден өтіп кеткен мұстафа шоқай сияқты ыбырай алтынсарин атамыз сияқты мынау ахмет байтұрсынов сияқты айта берсең көп қой тұрар рысқұлов сияқты міне осындай азаматтар партияға келу керек алаш деген неге бізде алаш деген партия жоқ а неге біздің қазақтар неге алаш деген партия жоқ неден қорқады қазақ а қазақ неден қорқады иә рас аха жетпіс жыл міне ә, қазақты мәңгүрт қып келді ал енді сол қазақтың балалары ұлдары қыздары қазір міне билікте отырғандар мұғалім болып отырғандар Э, қазақ тілін менсінбейтін қазақтар ә, сол сияқты қазақтың ә, мұны мұғалімдар болсын депутаты болсын басқасы болсын ә, тәрбие қазақша болмағаннан кейін оның бәрі жолдан таяды иә өз өзіне күнә жасайды қазақ қазаққа күнә жасап жатыр айналайындар ау айтыңдаршы қай орыс қай өзбек қай татар қазақстанда жаман өмір сүріп жатыр айтыңдаршы олар қазір мықты өйткені көріп отыр қазақ момын қазақ ақмақ қазақты бәрі ақмақ көрсетіп отыр ол кім көрсетіп отқан ой жоғарыдағы отқан көкелеріміз қазақты осындай басқа ұлтқа мазақ қылып отырған иә қазағым ана тіліңді қорлап отқан кім қазақ ана тілді аяққа таптап отқан кім қазақ ана тілде сөйлемейтін кім қазақ қазаққа ертең айтшы президент айтсыншы мемлекеттік тіл ағылшын тілі болады деші түгел анау қазақша жазылған түгел бәрін алып тастайды да бәрі ағылшынша жазылады міне біздің қателігіміз қайда баяғыда бізді бала кезде былай айтатын орыс тілін білмесең сен адам болмайсың дейді айналайын ау мынау не деген құйтырқы не деген ә, арам не деген қу сөз орыс тілін білмесең сен нан тауып жей алмайсың дейді міне қазақ қай жерден қате кетті ал енді қазір назарбаев латын тілі деді дағы қазақтың бәрін жынды қылып қойды иә қазір ана қазақ деген сөзді ұяламыз жазуға бәрімізге латынша жазып қойдық бітті сонда ақырын қазағым ойланып көріңдерші сол латын тілі жазғанда немене болып кетті қазақ тілі не болып кетті қуырдақ болып кетті ғой қуырдақ қазақ тілін назарбаев қуырдақ қылып жіберді иә қуырып жеп жатыр қазір анау бір қазақстанда бір ағылшындар қаптап жүргендей ә, анау ә, жд вокзалға барсаң аэропортқа барсаң самолетте ұшып баратсаң айналайын анау үш тілде сөйлейді үш тілде сөйлейді үш тілде сөйлейді ал сен шетелге шығып көрші сен қазақ қазақ тілінде біреу сөйлер ме екен мынау қасымыздағы ресейге баршы сені қазақ тілде сөйлей ме екен қазақ тілде сөйлемек тұрмақ сенің теңгеңді менсінбейді міне қазақтың қай жерден қателесіп жатқаны иә ә, мынау қазір қазаққа керегі жоқ теледидардан жарнамаларды көрсетеді отыз жыл болған жарнаманы көрсетеді анау бір жарнама бар ана футболист туралы иә сол ана шаш жуатын суменен е оның керегі не қазақ ол кім ол қазақ е ол футболист ол өзінің елінде португалияда ол өзінің елінде ол футболист ол біздің қазаққа керегі жоқ біздің ауылдағы қазақтар бар қазақ балдары бар мына футболды анау португалияда ойнап жүрген жігіттерден артық теппейді ә, мынау француздардан ойнап жүрген футболисттен артық теппейді біздің мынау футбол егерде футбол доп ойнайтын болсақ қазақ айтқан ғой қандай керемет айтқан ей э, доп ойнаған тозады асық ойнаған азады бәрінен де қой бағып көтем жеген озады дейді міне қандай мақал керемет мақал иә орыстан жолдасың болса айбалтаң қасыңда болсын дейді міне қандай керемет айтылған мақал ә қазағым қазақтың тілі қандай керемет тіл қазақтың тілі алтын тіл дана тіл қазақ о қазақтар мәңгүрт болмайық қазақтар көзімізді ашайық жан жаққа қарайық біз дүние жүзіндегі ең мықты да ақылды да жапонға қараңдар жапон балаларын 16 жасқа дейін тек қана ана тілінде тәрбиелейді екен айналайын ау анау судың, отыр, судың үстінде отырған жапондарың міне біз америкадан алатын ешқандай нәрсеміз жоқ біз ресейден алатын ешқандай нәрсеміз жоқ біз тек қана бір ұлттан алатын жақсы нәрсеміз бар балаларды қыздарды сәбилерді ана тілде тәрбиелеу жапондардан үйренейік ұят болды міне біз қазақ елі дана бабаларымыздың ұрпағы дана қазақтың ұрпағы біз әл фараби бабамыздың бізге беріп кеткен жер асты байлығы әл фараби бабамның бізге тастап кеткен математикасы физикасы химиясы э, сәтбаев ашып кеткен жердің астында алтының бар күмісің бар басқаң бар міне қандай керемет осы қазақ елін сақтап қалу үшін ә, біз қазақ болып қалу үшін бізге бірақ нәрсе қажет қазақ тілде сөйле қазақ тілде мынау абзал бауырым осы ринат бауырымның нөмірі болса ә, мынау ә, әкемнің аты аралбай бірдеңкем аты сондай деп жаңағы ода депутат болды журналист солардың шіркін нөмірлері болса ғой оларға айтар сөз бар еді ал енді депутат болдың ба депутат болған екенсің сен мына жер сатуды тоқтат депутат болған екенсің мына тендерді тоқтат депутат болған екенсің қазақ тілін білмеген әкім әкім емес қазақ тілін білмеген директор ол директор емес қазақ тілін білмеген ә, депутаттар олар депутат емес иә ринат жолдас ринат ә, нартай бауырым ринат бауырым ал енді келдіңдер ә, мынау қазағың отыз жыл не көрмеді ә, ринат бір кезде домбырамен де шындықты айтып едің ал енді депутат болдың қолыңда праваң бар сол депутат болып тұрған кезде мына жер сатуды тоқтат ә, мынау түгел мемлекетке қайыру керек бәрі мемлекеттікі болу керек өйткені бәрі бір жерден басқармай әйтпесе қазір ақшасы бар мырзалар көкелеріміз арық судың бәрін сатып алған жердің бәрін сатып алған қазір ойларына келгенін істеп жатыр өйткені қазақстанда заң жоқ ал енді ринат бауырым сен мені еститін болсаң заңды өзгерт заңды өзгертетін жоқ заңды өзгертетін оның ешқандай қиындығы жоқ заңда жазу керек түгел нәрсенің бәрі мемлекетке қайрат зауытың бар ма фабрикаң бар ма ә, мынау жекеменшік деген нәрсе ол өте назарбаевтың қазаққа істеп кеткен қате ұғымы міне осыны енді түсінетін уақыты болды осыны мемлекетке қайратын уақыт келді енді біз е халқым оянайық адам болайық қазақ болайық қазақтығымызды сақтап қалайық аман болайық абзал бауырым қайырлы түн жақсы жатып жайлы тұр